Mi nombre es Lucero Campos, yo tengo 23 años y creo que es importante que el desarrollo surja a partir de la comunidad porque así se respetan ciertos patrones dentro de nuestra estructura de desarrollo cultural y social. Eh, y es importante porque así no se transgreden ciertos, ciertos roles dentro de nuestra vivencia, dentro de lo que es la vida comunitaria y, nuestro día a día.